ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር። አርዕሱ የህግ የበላይነት በማስከበር የዜጎችን ህይወት ሕይወትና ንብረት መጠበቅ የመንግስት ቅድሚያ ኃላፊነት ነው። ውድ ጠቅላይ በመጀመሪያ በአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ መገደል ከዚያም ተያይዞ በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ዘር ተኮር በሆነ አረመኔያዊ ግድያ ሕይወታቸውን ላጡ ከመቶ ስልሳ ሰባት በላይ ንጹሐን ኢትዮጵያውያን የተሰማንን ከፍተኛ ሐዘን መግለጽ እንወዳለን። በተጨማሪም በዕድሜ ዘመናቸው ጥረው ግረው ያፈሩት ሀብት በእብሪተኛ በጥቂት እብሪተኛ ቄሮዎች ለወደመባቸው ወገኖች ምንም እንኳን የህይወት ምጥን ያህል የሚስተካከል ባይሆንም በድሃ አገር ዜጋ የሚያስከትለውን የኑሮ መቃወስ ስለምንረዳ የተሰማንን ቁጭት ማሳወቅ እንፈልጋለን። ይህ እልቂት ይህ እልቂትና ውድመት ይበልጥ አሳዛኝ የሚያደርገው የዜጎች የዜጎችን ሕይወትና ሁለንተናዊ ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት የኦሮሚያ ክልል ክልል የመንግስት ኃላፊዎችና የጸጥታ ኃይሎች ያሳዩት ቸልተኝነት ሲሆን እነዚህን ኃይሎች ከዚህ በፊትም ለነበሩት ውድመቶችና የሰው ሕይወት መጥፋት ጭምር በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከተጠያቂነት ሊያመልጡ አይችሉም ብለን እናምናለን። የአርቲስት አጫሉ ቀጥተኛ ገዳዮችና ገዳዮችና በማግስቱም የአርቲስቱን ግድያ እንደ መሳሪያ በመጠቀም ከአርቲስቱ ቤተዘመድ ፈቃድ ፍላጎት ውጪ አስከሬኑን ወደ አዲስ አበባ በመመለስ በከተማ ሰፊ ለመፍጠር ጠር ቢቻልም ለመረከብ የመንግስትን ስልጣን ለማንበርከክ አልሞ የተንቀሳቀሱ ግለሰቦችና ቡድኖች በቁጥጥር ስር በመዋል ቆስቋሽ ሚዲያዎችና ቆስቋሽ ሚዲያዎችን በመዝጋትና የኢንተርኔት አገልግሎት በማቋረጥ ሊፈጠር ይችል የነበረውን የባሰ እልቂት ለማስቆም መንግስት የወሰደውን ፈጣን እርምጃ እናደንቃለን። በኦሮሚያ ክልል የደረሱ የዘር ተኮር ግድያዎችና የንብረት ውድመቶች ላይ የተሳተፉ ጥቂት ቀሪዎች ብሎም በጥፋቱ የተሳተፉ ወይም በቸልተኝነት የተመለከቱ የአስተዳደርና የጸጥታ ኃላፊዎች በህግ ቁጥጥር ስር ለማዋል የተወሰደውን እርምጃ እንደግፋለን። ስርዓቱና የክልል የጸጥታ ኃይሎች አወቃቀር በስራ ላይ እስካለ ድረስ የውስጥም የውጭም ጠላቶች የመጫወቻ ሜዳ ማግኘታቸው የሰሞኑ አይነት ዘር ተኮር እልቂትና ውድመትን ለወደፊትም ይቅርታ